es positiva. Ustedes saben que tradicionalmente eh, el movimiento estudiantil de la universidad, la familia universitaria, en sentido general, <clears throat> ha estado exigiendo últimamente el drenaje popular de nuestra universidad debido a que eh, cuando llueve ya el estudiantado ni, ni el profesorado puede ingresar por la puerta frontal de nuestra universidad debido a que eso se convertía o se convierte todavía en una piscina. Lo que nosotros esperamos es que se pueda agilizar más ese trabajo y que cuando inicie el próximo semestre ya eh, la universidad tenga toda esa parte resuelta porque ustedes saben que esta temporada que se avecina es una temporada ciclónica ya el nuevo año y eso pondría entonces en peligro eh, muchas cosas dentro de la universidad eh, incluso en este mismo edificio donde estamos en este momento el agua es que se aposa en, esa parte frontal debido a que no puede salir para ningún otro lugar entonces se aposa. A todos estos lugares es imposible prácticamente que el estudiante pueda recibir la docencia porque el profesor la puede impartir. Por lo tanto, nosotros valorizamos esa decisión del ayuntamiento municipal de eh, resolver el problema de drenaje pluvial de la Universidad Autónoma de Santo